like saving lost with my soul it is well maama njakuwoleleza twali twogera ku bintu birala thank you very much nareso thank you very much for being there all the time banange nebazanindekane mama nantaba yalende hospital ngaja nina okulaba nga basawa bakolako balungi sibawano <laughs> balungi maama omukono bagutereezeza lydia linda abaana bange bambereddewo ekitanda all these days they have not been sleeping golova where is golova golova on mutabani wange naye <laughs> mutabani ayinza okugaana but has been there. everybody has been there for me everybody has been there for us banange you have made this function ng'ate ya naku nange ennaku nemugikola ki nemugikendeeza mwebale nnyo sebo deputy uh, katikkiro saabasajja munewalize katikkiro yajja nandaba mu ddwaliro but as somebody was saying cdf we need to get this out of the way at least let's arrest some people because when the katikkiro came he told me something which was funny nagamba nti olwawo bwe wamala okubuulira nti bankubye omusajja namukubira namuga katikiro oliriddawa weekukume <laughs> namuga ti nekukume nekukuma ku ki simanyi kyogamba bakubye katumba weekukume so you can see the kind of fear eh? situation is put in what in people abantu batya nnyo batya nolwekyo tufube nnyo okulaba nga tukola ki dokita kusaasira dokita kusaasira yafuuka polisimani kuba nali mu theata nga buli omu ayagala kuyingira abantu bandaze omukwano banaye webagoya ku medipan omedipo medipal oh, webagoya obutayingira mubasonyiwe kubanga There was no way I, everybody wanted to come and say hello, even just to say bye. I, I've seen love. If anything, I've seen love. That bishop. mukama wange nojja nosabira nga tulina emirimu mingi nomanya nti musajja wo gyali leero esaala zeetaaga kusa ebiseera ebyo No way. akyali mu mochare kati abadde mukwano gwe nnyo nnyo naye ate abadde mukwano gwaffe ffenna newakubadde nze mbadde muko eri n'oli yali yafuuka maama waffe twaba wase eno muba mukasa ng'eri tulinga baana ngalinga maama waffe yafa nga bamuddusa omutwala mu ddwaliro brenda eyebase wano abadde mukwano gwe nnyo gwayinza okubuulira ekyama n'oli gwasobola okubuulira ki ekyama naye njagala okuba akafaananyi maama we ali mumwacale omwana we tugenda mutere kiseera kizibu nnyo n'ebyogera biba biki bizibu its very hard very hard to talk about my child Rather as they nabadde I'm not going to give the terrorists a lot of attention let me talk about brenda the child the girl whom we lost maybe you have given the terrorists a lot of time and enjoying it. But let me say this on that day. Narabi bintu bibiri. Brenda bamala omukubanga sasiro lyali sasi lyakusatu oba lyakuna eryamusulansi nangwako bwati. Bwe yakabira Jesus alyoka angweko. Nga nange eryawano agawano bamaze okumpa omukono kuba kuli satani. guno gwa left gwo gwa satani nga teguta gulebera bwe guti nga ndaba driva wange omugenzi kayondo ng'akyali ku steering naye ng'agezaako to drive away bamukuba esasa eddala nagwa bwati naye ndaba ekintu ekyasooka kye nasooka okulaba How go from Ghana? Oh. era obayiriza omwana wa nnyoko olunyiriwa olimu olumu ebyo wabikola nange nensirika n'olowooza nga nenkanakanya ddala naawe naye ndikunenya nembiteeka mu maaso ga nti ebyo wabikola nange nengira ki ekyo wakikola katonda nagira ki kino n'okikola n'asirika n'ogenda n'okola byonna ebisembayo okuba ebibi katonda n'asirika gwe nalowooza nti mwenkana naye n'ogenda n'okola kino sijja kwogera biki bikolebwa wabula mpola ngaoli mu masiki mbulizo oyo gwotudde naye olowooza biki ebyo bikolebwa ebyo ebiyinza okuleeta katonda okusirikira naye katonda akasirikira ako katulekera kiba kisaaki atuwaddewo omukisa okwenenya n'okutereeza n'okutereeza katonda akwaddewo akakisa ako kutereeza naye bamenja mutegere kyekigenda okubawo kimu ebintu ebyonna ebikoleddwa n'abantu abattiddwa n'abalala bonna baba ngono gwe twerekera katonda tayinza kusirika bbanga lyonna n'atabaako kyakola kyenva nsaba bannange abantu bonna abali mu nsi yaffe muno buli muntu tusalewo okukola obulungi sosa obubi tusalewo okunoonya emirembe ate tugigoberere tusalewo okunoonya yesu oyo akyusa ate alokola ate tumukkirize tusalewo okunoonya omukama atuggyeko e, e, e, ekko ku mitima kubanga teebereza omuntu bino byonna ebyakoleddwa oli teyazuukuse ku nkyo akola pulaani nalwawo naga nja kukola wano naye banensaba katonda akyusa abantu baffe tubeemu omutima ogwagala bannaffe nga weyagala obulamu ate naawe oyagalize n'omulala yesu yayigiriza bulungi naga kale buli kyemwagala abalala babakole nabo mugire ki mubakole bwe mutyo so si oli yagamba wano mu uh, kyaggw eno eh, eh, eh, ngaweri munakyaggwe manye ekitundu ebakyogerera yagamba nti kyenkola bannange saagala bakinkole bwobakwe toyagala bakikole lwakyo kikola banna baalina bantu bebaffe eno mu byalo byebaffe eno eno saidi eno okuyita eno endwadde mutwe n'ogwa e-, e-, nekoyedde nenywedde malwa ebyalo byaffe kuno ndwadde mutwe nekoyedde nywedde malwa bibyalo byaffe kuno nti kyenkola bannange saagala ki banaye nsaba yesu nga bwe yayigiriza nga weyakala abalala bakukole nawe bakole bwotya ekyo ge mateeka naki n'obunnabbi kale nsaba mukama atuyambe atuteekeko ekisa maama kafeeni katonda tajja kuleka Brenda Jagens and Gabriel says, to serve Katona for to say, Katona taja kureka, mumbere is to a filo mama, no filo manao. Katona nata so manuo. Genuine to a katumba mara. Katona taja kureka. Nsalamanange, to what to sava, to serve Uganda. To Savirava and to a fe, but he won't mutima. ogulumirira munne njagala okusaba katonda atuteekemu ekintu kye bayita obuntu mulungeza kye bayita humanism ekyo kyekibuze mu ffe filosofa omu yagamba we are called to rebuild humanism into humanis we must build humanism into humanis obuntu bwe buweddewo twetaaga obuntu ate baddemu babuzimbe mufe omuntu okufana nokugamba nti ono yani nti ono yezambayo mumulekayitewo nti ani ono muntu mukulu mwogerezi wabasirikale mumulekayo ayogere aneko kyayogere eh? Eh, nange nina owange eri waffe enakabago eh. yali waffe enakabago nabeyiso waffe <laughs> naye obuntu nogaanti mujje twogere obuntu buleeta abantu ne boogera kulungeza kibayita dayaloogu nawekwate olina obusungu okufaanana butya nogamba katwogere tulabe okusinga okutuuka ku kintu ekifaanana bwe kityo obuntu bishopu katumba yakukantiriza lumu ng'abuulira n'agamba nti obuntu bw'oba nabwo bukuleetera abantu abantu ne bakuleetera ebintu njogedde bulungi se kuba kukwetingawoli obuntu buleeta abantu abantu ne baleeta ebintu weba oyagala ebintu totandikira ku bintu kululukana ku bintu sooka kufuna buntu obuntu bulamu bwe bukuleetera abantu abantu ne bakuleetera ebintu ekyo katonda kyatwagaza kyayogerako wano twetaaga ensirimu omuntu abantu banaba n'omuntu olina bwanaabanga alya wadde alina ekifo mu gavumenti agamba ekyamaziza mukama ontadde wano nina kyenfunawo naye njagala n'omulala naye abenekyafunawo ono alya noono alya emmere gira ki eh, waliwo mp gwe bantegeeza gavana mumpeeko ndyeko neraga akati ekiwedde kakati oluddako mumpe tuliire wamu bannaawe ekyo nakyagala nnyo tuliire tuliire wamu nolwekyo banensaba ekyo kibiiki nsaba banne katonda atuyambe nsaba mukama waniriire efamiri eno nsaba mukama babudde budde nsaba mukama bazzeemu amaanyi katonda afe oyo eyayogera mu dawudi nagamba nti nayimusa amaaso gange ey'ensozi okubeerwa kwange kulivaawa nti okubeerwa kwange kuva eri mukama eyakola eggulu n'ensi taliganya ekigere kyange okusagasagana oyo akuma isirayiri talabongotenga so teyebakenga mukama ye mukuumiwo mukama kye kisigiza ekyo ku mukono gwo gwa ddyo ogw'amaanyi enjuba tekukoca emisana newakwadde omwezi ekiro mukama nakkumanga emmeeme yo mukama nakkumanga eri obubi bwonna mukama nakkumanga amagenda go era n'amadda okuva leero n'okutuusa emirembe gyonna njagala okubayita bannange buli muntu abeere mukuumi wa munne buli muntu afeeyo ku munne aba ofaanana atya buli muntu afeeyo ku munne ekyo nno kino katumba amala akirina ekyo ne maama kasalino oyo tuli mu ntaafu y'okumunye nja kubaagaiza ekisa kya katonda mukama tajja kubaleka ajja babudaabuda mukama ajja kubasaako naye banensaba kuno okusaba kwa njawulo musabire nnyo abasirikale nabo abasirikale nabo beetaaga saala kuba wakati olaba oli alumba jeno naye kakati ate sajenti beetaaga okusabira musabire abasirikale abapoliisi musabire bamusirike musabire abasirikale bonna musabire abantu baffe bonna kubanga ekizibu abantu abamu abengeyo tebabasabira eh, sikyogambe tubasabire eh, tubasabire nga bakola emirimu gyabwe ate nsaba katonda atuyambe ate simanyi wekinakweba naye tukisabire wabeerewo engeri y'okufuga emundu zirabukawo emundu ezapaaluuka eziri eyo ebbali ziri mwenzina embalike mumuntu ezo zetaaga okulaba engeri ezikuŋanyizibwamu olaba nabali abamerika abazijanjabe buli omwalina emundu naliyo e-, emabegakawo nga kolona tanajja nga bali mu kuteesaganya abantu webajjako emundu batya naye nga baga tojinzija omulera tugikujjeko eh, waliwo gye nasula nga ngenza okubuulira enjiri musumba mu amerika oyo ndimukubuulira njiri nantwala mu kisenge engeri emundu nga makumi abiri gyonna gye nasula egamba nfudde kyava agamba nti uh, bishopu oba n'obuzibu eno gye weetaasaako koze mukama tusaase emundu ziri eh, gyensuza ewange eyo mu kisenge kyawe emundu makumi abiri nagamba jangu olabe n'ewange omanyiba ebisenge bakutwala wonna naye bannange atukuuma atulabirira alina emundu etalumbika bamuyita katonda tetuba twetaaga obulamu bwaffe bwonna okubuteeka mu mukama nga twagalana ate n'okuteesaganya ate n'okunoonya kyebayita dayalogu mulinyina kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu muyimirireeabiki bizibu olwaleero nabadde nsanzeewo ti am not going to give the terrorists a lot of attention. Let me talk about Brenda, the child, the girl whom we lost. Maybe you have given the terrorists a lot of time and they're enjoying it. But let me say this on that day. Narabe bintu bibiri. Brenda bamala bamasasi ndozali sasi lyakusatu oba lyakuna eryamu ebyamusula nsi nangwako bwati weyakabira jesus alyokangweko nga nange eriagabantu bamaze okunkuba omukono guli satad guno gwa left gwo gwa satad nga tegukya gulebera bwe guti nga ndabadreva wange omugenzi kayondo ng'akyali ku stearing naye ng'agezaako self drive away bamukubisasa eddala nagwa bwati nendaba ekintu ekyasooka kyenasooka okulaba how heartless people can be thats what i saw situation enenga nti abantu nga balina ettima era netonera mukama katonda kubanga kyenasooka okwogera nagani mukama katonda nga njagadde nnyo abantu lwaki abantu banjagalira I think I was wrong. And I'm sorry. Because people love me. People have loved us. so the bad guys are there but the majority of people are good people and god's people are good people those terrible guys are a few in this world and they will be isolated i thank the cdf for that message and for that assurance much as I was hurt, we shall fight. We shall fight on. We have touched the nerves. We shall fight on. The second thing I saw and what came to my mind ng'amaze okuva mmotoka Se, wansi nga neekulula n'omukono gwe ogumenyese angamba omwana esikot wange adonoga kalidi This nga ngamba kalidi vai mundu etuku Baba abasajja i saw and I, I, I recall that God is great. And I saw the love of God. Because I couldn't understand why, if you have seen that car, that vehicle, how we could survive, how I could survive with my escort in that car. That's God's grace. That is God's grace era nalaba ekitiibwa kyakatonda nga mmaze okuva mu motoka ngudde wansi nekulula neva mu maaso nenzira emabega akandi mugamba abasajja baabo bakomawo keep engaging them kuba ye yalina emundu enene nendaba ekitiibwa kyakatonda because was able to save us So those are two things which I want to talk about on that day. Kali Diono, This is the boy. I've been with him for some time. And he's the one who worked hard for him. Kyali afubwa ennyo okulaba nti omulimu gwe ogwa bodyguard agutuukiriza eh, omuntu gwe bamukuuma amugya ku scene of crime as fast as possible and he did it. Thank you, Kari. Now let me say this. As you have heard, Brenda's gone at a very early age 33 years. Prime. Prime age. Those of you who are beyond 33, you remember what you are doing at 33. <laughs> emyaka hmm, its lifetime but that's when this terrorist decided to end his life she was to celebrate her birthday on 13th december this year omukulu kanoni golobi yeyatugatta n'omukyalo ono sebo watugatta era obufumbo tukyabulimu emyaka asatu tugenda mwetanga and brenda was our first born brenda as you have heard yali muntu ali gasiye mwana omulalu <laughs> kalampenge <laughs> mumajetuwaita wakalampenge The one who's sharp, sharp. Eh, she was there, cool, calm. And I think that's why even the family had made her to be the treasurer of their circle. The family have their circle. So that made her a treasurer. They save every month and she has been mobilizing them to have an investment, not to depend on our, our investment, if any. You may not say she was an A plus student, but she was a determined student. I sent those kids away to the US at a very early age. Majo, who's not here, this one went to India and she was asking me, why did you send me to India? You didn't love me, is that why you sent me to India? But I wanted you to grow and you did. So I sent them away at very early age. And they had to the life balina okukola okuyimirirawo so determinedly she, she went to school with her sister majo until she finished a master's degree in public health then because of papers in the us it was difficult for her to get jobs worth her training and worth her qualification namugamba brenda why are you doing odd jobs ebyabakadde biki biki come back home come back home even if you are not going to earn a lot of money as possibly what you are earning in the us but you are going to have a respectable job come home of course nga bwe ngambye ku myaka egyo abantu babakyalya uh, but eventually come nakomawo that was 2019 as you have heard when she came on her birthday Am I busted? Actually, what these fellows did on that day, they knew that I loved Brenda very much. They arranged a to Zabachara. kubanga bategeka omukolo nga simanyi ku birthday yange nzukuka ku makyambu bagenda kumpa kirabo ntuuka mu ddiiro bampa kirabo ki breda ava waggulu Akawansi. It was a very big surprise. That was the gift they gave me. And I think that's the day I laughed most in the, <laughs> in the family. That's the day I laughed. Even they, they keep talking about it. Her God dad was sicker. Because it was, a, it was a very big surprise. So she came back. Nemugamba genda okole maje. because amagye ge gabakuziza then temukulidde ku kirala akawunga kamagye kwe mukoze ki kwe mukulidde genda okole and you pay back service what to the army you may not join the army in uniform but go back come to the army and work so i sent her to bombo dr msingu's helped me and the secretary uh, the, the ps defense and they employed her in the in the health department Now, I thought she was going to settle, and I was happy that she had started loving the job, because at first she had, she had feared going there, but later on she had started loving the job. Now, I don't know, mukama era bya mukama bya mukama kubanga simanyi obwedda nebuza, nengati nti omwana wange namuyita wo. it. Because if Brenda was not where she was seated, all those bullets would have ended in my body. So she was my guardian angel. She gave in her life for me, unknowingly. She gave in her life for me. And maybe God said, Your dad still has some work to do. But you being a good, a good girl, come to heaven and will give you some more other work. Brenda, her clients were, were her priority. You have heard these people say. She loved her clients. She would come home, like her daddy, uh, on omulwadde, eddagala yalisobya, but she has to get the medicine. So you had to find the money to help, to help that Mulwade to, to be able to get on the program again. <laughs> Transport should say the, the, the, there was one who had the problem of uh, I think it was blood blood problem so she had to come and tell the mommy ono mwana muto ate yazala muto naye she's, she's my client tulina omugulira omusaayi that's Brenda. That's how much she loved her job. That's how she had started enjoying her job. Her kindness surpassed everything else because, as we have heard, she would give clients a transport, she would give them food, she would give them whatever she could share with them. And that was Brenda. Brenda loved people. In her quiet way, she loved people. She was not so outgoing, but she loved people. Brenda Tom was our, our medical personnel. Me and, and my wife, you know, at this age, you all know those who are at my age, you know what, what challenges we have. You have heard what she was doing, buying fruits, knowing what diet we had to have. She's the one who would make a good meal. If you come home when you when you are stressed, she will excite you with a good meal. We are going to miss that. As I said, she was the, the family circle mobilizer and treasurer. She was her mother's best friend. Now we are at a loss, we have a granddaughter who's about nine, I think. And she goes to school. Now, fekakatega homework to Ebimu tetubitegeera. Ne meetings amasomero. But she, she has, Brenda has been going to school. She has been checking the homework of the, of the granddaughter. She has been doing everything for her. I don't know how she's going. I think she has, she has, she's even devastated. I think she's not here. She has gone to sleep. This is the kind of person we are going to miss in the home. She had made our home warm because most of these people, they don't stay there. But no, this one is in London, this one is where, he wants to be on his own he has grown this one is married so we are in a home two people now brenda was the one making our home warm and now we are her. because of her quiet character brenda's friends were permanent i think you've heard what sarah said they've been together for ages and sheila and then Barbara, all those, Barbara, they have been friends for ages. Because when she makes friends, she, make, she would make friends. She would love to make friends. On that fateful, fateful day, while having a conversation about her grandmother and my mother-in-law who passed away and will be buried on Saturday, she told me that the, the day she died, the day that the grandmother died, she felt sick and could hardly do anything. Maybe that also was a sign that her life was to be cut short soon. Brenda was seated behind the driver, and that's the side that was shot at most. I think about 20 bullets on that side. The, shot, the third shot hit her so hard, and after that shot, that's when she fell on me and cried out, Jesus! And that, that's the last word she said. That's when I realized that my daughter, Hospital, was breathing her last. After I got out of the vehicle, I came back to check with her. That's why the, the, the, the Reverend was saying I was standing there with all my, my, my shirt drenched in blood. I was fighting to come back to see whether my daughter still had any piece of health inside her, whether she could breathe, but she was long gone. It was a very, very traumatizing moment. Mothers, fathers, think about that. Looking in the grave of their child, a child of this age, a child with a lot of life to come ahead. You can think, you can, I think, imagine what's going on in our, in our hearts. Let me do this. I want to thank the following people. I want to thank First of all, I want to thank my driver, Jed Aziz. I've been with that boy for about three, four years. He did his best. Because he couldn't drive further, he made the vehicle come closer to a wall so that I, then I, that's why I, I got out and the guys who were shooting at us could not shoot at me. If he did it unknowingly or he did it knowingly, at least that I know saved my life. I want to thank, as I said, my escort, Khalid, for the good job you did to ensure that uh, the principal is protected because that's, <laughs> that's what the bodyguard does. Ensure that the principal is protected. He did that. Yes, he might not have shot any of the of the of the of the of the terrorists, but at least he was able to keep them at bay. Because some of you remember the late Kawesi's incident, Ochi Chigunu, that after shooting him the first time, they even came back and finished the job. So these were coming back to finish the job. That's when I told him, keep shooting. And then he whisked me away at a safe place and came back to guard the vehicle. I want to thank the Boda Boda man When everybody was scared stiff, running away from me, including government vehicles, <laughs> this border border man insisted. He said, Mukama wange nilokutwala, I have to take you. Now you can think, the people who are shooting us on border border. This man is telling me to sit on a border border. I'm still in a confused state. Is he taking me to those people? Or he's taking me to it's a safe place. But the man insisted. He said, Mukamange, get get Malcolm, of first State." Now what happened is that all the border borders were there. They surrounded and they said, kids are full of border tujja kwetikka. So I sat on that border border with my escort and they, they drove us to Malcolm. And I want to thank the Malcolm staff uh, who were there for us and they stabilized it me, if I was evacuated to the Medpol International Hospital. In a special way, I want to thank everybody, including that medical team at Medpol, for handling my life and ensuring that uh, I can stand here and speak. Of course, this arm will take, will take some time before it becomes useful, uh, the bones were shattered. They put there a, a plate, a metal plate. But the other, and they see a bullet in there. But I'll be fine. <laughs> I'll be fine. By God's grace, I'll be fine. I want to extend our thanks to the committee, the committee which has been behind organizing these two functions the prayers at home, and this last day of our daughter. Mr. Antake and your team, Adam Team, uh, Jeno Chimboa, Jeno Mukasa, all of you, uh, Balam for your for uh, your, your your voice machines. Banang, if I haven't mentioned your name, but you have been on the committee, please know that we appreciate. Because at home, I was not there. She was devastated. I don't know how could have run this. Thank you very much. Thank you, people. This is what you have shown me, how much you love me and how much you love our family. I want to thank all those who have contributed immensely. The monies I was hearing here people, members of parliament, ministers, kwagalana. Who can I mention? Somebody even came and gave, me 2,000 today. Thank you very much, everybody. I want to thank my, my commander-in-chief, the president. He called me as soon as he heard what happened, that man is amazing. How he loves people. He called me and I told him, sir, I cannot speak. What? He said, I'll call again. He called me when I was at Malcolm. I, then I told him I'm being evacuated. As soon as I arrived at medical, he called again. And ever since has been calling to find out how I'm progressing. Thank you, my president. Madam Nankabra, please tell the president our family appreciates. That's a sign of love for your juniors, for the people you work with. Thank you very much. Yourself, you were there yesterday for the prayers. You are here in the LPDF. Fellow ministers, fellow MPs, mikwano gyange ba rotarians abakwagalana abantu baffe ab'ekikandwa baganda bange mu biti byonna ebyenjawulo sabo akiikiridde katikkiro kuluwaggwa ate nga naye wakafiirwa ekiseera sibye wala akafiirwa omwana bali mu kuziika juuzi abantu ba katonda mwenna mukama mulungi ne mukiseera nga kino tujjaga nti mukama mulungi era zembeera zimiwaawo njagala okusooka okuwa mukyala wange ayogereko ku mwana we twatuuse weno ekyasoose okugwa mu maaso gege maziga ng'alaba embaga ennene embaga enene omwana we gatabadde naye kani ah, stella oyo ayogeddenga mukwano gwa brenda mukwano gw'eddala stella yajjanga neyebakeeka stella nga musirise nga grenda ne basomere green hill ne bagenda enabisunsa grenda n'akaabanga nnyo nga ate stella takaabatungira munne mama stella namugamba gwetulaba munno ngaalumye nga grenda akaaba nomubuuza grenda kyekikaabya kati nti tusula bubi tuba twenyize nemuleka naar het babadelefoon bij Jambi. Naar mijn kamer, naar Manila. Ik heb het niet zo goed in de buurt. Ik heb het niet zo goed in de buurt. Ik heb het niet zo goed in de buurt. Ik heb het niet zo goed in de buurt. Ik heb het niet zo goed in de buurt. Ik heb het niet zo goed in de buurt. Ik heb het niet zo goed in de buurt. naye pulenta akinkozeseza nobe mulundi gwange okwogera mu bantu jjo neleero nenjogera nenfuna genjogera bulijjo sikisobola namba ono njogerera naye bannange brenda njogezezza brenda mujja kwebuuza alinakuza sata siri mu disemba nga bange njagala omwana nga afumbirwe naye brenda yafuna ekizibu yafuna boyfriend namdisappointinga na n'agumiikiriza yaŋambanga ne mugamba ne mugumiikiriza ajja kutereera omwana yagaana okutereera muvuka ng'anywa omwenge brenda n'akoowa n'aba nti a nze mbikooyi naye buli lwe yalumwanga nga nange kino yalinganga mu amerika naye nga nkifiringira eno nenkuba essimu ng'ate munange nga kituufu nga walina ekizibu brenda n'akyawa abaami n'alwawo okubeera nga tamo ibi okubeera nti afuna boyfriend ok oluvanyuma omuntu yanzibiraku nti alina boyfriend naye nga tayagala kumutugamba abyakyama naga nsagala gamba bamumanya naye nga ateza omuntu ambuulira banange nensaba esaala nga tugaa ne tutunuulira embaga ne ku sande ne mama wange nga tannafa twali brenda ne mama nange nga tutunuulira mbaga ku tivizoni enoobwegwako mamutisa kyana endala bwayogera obuntu ekisibwagala yandibadde ayambala nyinza ku mbaga eyange tekisitera yandibadde akola bwati tuganga tuddeawo bwetyo nga nange ngezaako nyemboza eyo gireeta ey'embaga ndabe nti akikola nganga nze mami yange bwenebeerabo njakukola bwenyi wako yagamba saagala mbaga yange beeko bantu bangi naye tadi ajja kuleeta abantu abangi <laughs> nanange mugandange ngaagando ga saagala baleete birabo nange nemuganda tenabo ebirabo ebatebyetagisa nebebajja nebaleeta butono nnyo kimala aganga tunya embaga naye munange embaga omwanange byafunye yeeno tagira bye naye nzikiriza ali muggulu kubanga yagambye jesus era weyondo weyaŋambye naye nekintu kyenayongedde neŋumaku alumi nabadde ndi bubi nnyonyo enawuuza brenda yakoze atya nga agenda okufa naŋamba yakise jesus nangwako neŋuma nenziramu amaanyi wewawekyoyo okutuuka nenzibikira bulina munyumba tubadde tusulamu batono brenda asula waggulu fe tusula wansi naye brenda bazuuka najja kukitana ne munyumya brenda ayagala ebyokufumba nakubuza mami otegesa ekisapa omwawa brenda naawe yiiya kwegamba bingi ekirala brenda oluvannyuma yayagala omulimu ebbombo yagendayo atyayo ate weyatuuka olugambo ne lujja mangu nnyo nti bemwana wa katumba ng'agezaako okukyegaana ng'agamba bajja kuntya tebajja kuba kamfate naye omuntu yagenda ngaakatambuza bwati otajje nambuza wamba oli mwana wa katumba bwebityo nasanze naganye biki ku mande brenda yakomawo yali ambadde olugoye lulungi nga sirulabamu olunaku brenda gayengoezasenaoyi brenda ngaonyumye naye ng'alabika ali so tayari nemubuuza mbadde n'abantu bangi tinedda nanyumya alina emboozi gyeyanyumiza era abakumunyuba naye mujja kunyamba baveeyo babadde akulalabo gaabanyumiza naye nga sibamanyi nanga nze nabagambye abokumulimu nti mu disemba nja kgenda nenda kugenda walasi olinanga muddayo mu amerika nabagamba nti ye nja kuddayo temujja kudda mukunda story nijjukide yakiŋamba era bwemaze nembikwa nemakakati kwekuno kweyabagambye nti ngenda tagenda kuddayo bbala simanyani bwe yali anyumya naye naye ngaanyumiza emboozi eyo naye nga tiba tibajja kubitambuza bwenda bonna bakole ki bakimanye munange byebino agenze era temujja kuddamu mulabako naye bane mbadde nsaba batuyitira abantu brenda babadde akola nabo tubalabeko alina supervisor we yabadde amugambye tokutandika ne wiiki eno ajja kukola mande tuesday wednesday era nga nakyembya okukola mujje banaffe tubalabako titubamanyi era nze bade njagenda kuvuga ngende bomu ntukeyo nsobole okubalaba babadde nganyumiza ntabamu abatwala ne mu motoka naga ntwala ogwensanga simanya ku mbuzi omulala amusanga ate olusima omukubira esimu ngaagenda nombuza brenda oli luddawa nowulyanga abuza omuntu mumotoka wano tuli luddawa banange bebamwe munange mwebalinye okutuma mwanange nemumwagazisa okukola breda yali atya abantu naye abamanyiira banange tusanyusa nnyo balamuze ku mbaga brenda tajja kudda simanya nibweyali akinyumiza namugamba nti temujja kuddamu kundaba kituukiridde mwebale mwagala bannange mwebale nnyo yabanyumizanga naye nga sibamanyi nanaba tukize njakola wonna wonna mufamase simanya mubiki kuzanga mulwako maaso wakutula muntebe nanyumiza nze muntu saawa mwedamba ntusaawa kanga nkomyewo natandika okunyumiza byonna banange nsanyusa enyo mukalaba mwena mbatenja kujamba nonye njagalidde omwana wange mwebale nnyo mwebalire ddala bange mbasanyukidde enyo banange okubalaba jusi twagenda okutugema embuya ngembuya eh, bamugemate bamuwakavundika kale kati nga bembuya bamubuuza nakubira abantu simanyi gwe yakubira yegwe nomu ayo ne bamuwa banki simanya bundi nabiwandika ne bamukuba akayisa akoowerera akalala akapapula ne gasigala yembuya era ndoza tetujja kutajjayo kubanga agenze munange banaemwebali nnyo alwandiwa gwe badde bajja kumbuziwa munaemwebale nanyumiza bono namusikiriza balero nja kutegenda gama buli yosi gatwala muntu banaye mwe balinyi mubadde balungi koko yanyumiza brenda yatunyumiza olunaku lwonna natugamba musigale wombanyumiza ebya famire yange brenda aliriza naye kumande yagamba kumbulira buli gyebyamami womukyala senide yemuva naye nze nga sikubulira kankubulire namugamba brenda bakansi balinze nagamba bonna tujja bakolako tugenda kukola babiri tukola hiv counseling ebombo at clinic nze nangonzi rabina irene senide nkola naye naye brenda yatugamba mutuule mbabulire twalina primas primas ye incharge waffe mu counseling omwami yotushemerire primas munaffe munamukolamu department endala ne tugamba tusigadde basatu twegabanemu tulina okukola ku baclients bonna throughout the week brana nagamba mumpe ennaku satu ez'omudiriŋanwa monday tuesday wednesday njazikola ntugamba kale weebale naffe ne tugabana ennaku endala ne brenda yatunyumiza natugamba ffe tuva sese dagala ntali amatooke dagala ngalebina natubulya nagamba nokuŋamba robina nagenze nestokingira dadi wange yogat eh? dadi wange tayagala bya sukaali namustokingidde yogat anywengako mpolampola naguze buti natunyumiza buli kimu natugamba yali amaliriza okukola client najja nagamba irin robina sigenda kugenda nga sikoze ku client ono mukama wabambadde omukisa lemi open the computer again nkole ku client ono naye bambi agende nga saawa zigenze brana nateekako kompyuta nakola client client mulala najja nga enjala emuluma namugamba musawo kasoda kogenda nako kampi namugamba sigenda kakuwa katugende ku kanti kugulira soda namugulira nomulala najja musawo nga sina transport atewali basi najjamu omutwalo nagumuba brenda abadde muntu mulungi mbatatubadde tumumanyidde ekiwumula ekyemirembe atuletereyo ne bagrenda abalala mwebale nyo bambikwera bazadde balungi naye nebobagotuseo naye mba mukomawo mwitawali kumi na mwenda nakabatiza watu for my parents fruits nakagulira myembe nakagulira mayuri nakagulira biki kusande chikoli nanchitodi peace watermelon zetu hakuzengwi nimukamba brenda you know what let's sleep together kudai tugule watermelon zinda ng'abafa kunomubuuza naye gwawabiriddeko akagamba no it's as long as those people eat that's all Praise the Lord. I'm going to talk about Brenda shortly. I'm called Rose Grace J. She picks me, should pick me at Benguzi. But I stay after Galiaza, but Brenda knew my home. We would come, one day we left Tibombo and it was raining. And when it was raining, Brenda decided to take me up to home. She said, Rosno, it's raining, I can't leave you on the way. And she took me up to home. And before that, I think she had started working like two days, she gave me a lift. And when she gave me a lift, to be organized, to be organized, to be organized, to be organized, to be organized, to be organized, to be organized, to be tusanyusa okulaba n'omukulu kirumira mukama yeebazibwe nnyo mu kiseera kino njagala okuyiseeba okwata omuzindaalo otuyise mu kiseera kino okugamba um, embeera egenda nekola ki nekyukamu banembeebaza mwena bekikandwa mwebale kubeerawo buli kiseera netujja n'ebizibu netujja n'ebizibu tetulyagana naye ebito bibiri ate nga tugenda baleka kubanga olugulola tulina okuddayo enkyakumakya tulina okugenda mukereziya mu ndeeba tusabire maama tumutwale masaka oza bannemulabe egyensi banani mukama abampeera omukisa All those people have come. MPs, Honorable Cooper, I can see you. Everybody. All members, I saw all members of the infrastructure committee. They have worked with me very well. Mr. Honorable Cafero, what's the honorable is a honorable. Honorable Azuba, I saw you there. No man, thank you very much. Honorable Chamba, everybody. All the Ghana guys from from the other companies. I saw somebody from TriStar and agencies, all the agencies of the ministry. You are all here. You have shown me love. I may not be able to give that love in the same measure, but I'll, I'll give. Yeah. All those who are seeing us from abroad, abaweereza sente abamugo going to brenda bonna Eh? When all the friends of the, my daughter, it's unfortunate, mbaga waga mazimera satu, esoka tojiraba, kubato jimanyi yokuzariwa, kumanyako ya wakati yokufumbiru wokuwasa, mwala wangi tatilavye, nesemba yoyi yetakilavye. Na yeka tuchikole, ndemba kwa yesemba yoyi. bakulu <laughs> thank you everybody thank you for coming thank you for gracing this function mwebale nnyo nnyo nnyo brenda my daughter mukama akwekimulekye mwami yawangulamu agombera wange katonda oyo kyekijjukiro n'amaanyi gaffe omubeezi atabulawo okulaba ennaku era katonda ono yagadde ekisa kye kyokukola obulamu bwoluganda ono brenda nankono kyetuteeka omubiri gwe mutaka itaka mutaka evumuvumu alwanyisa ebibi gyaffe gitali kya kitiibwa iyoke gifaana omubiri gwe ekitiibwa ng'amaanyi g'amaanyi agakola bwe gali agali munsa okwejemulira ebintu byonna nawulira eddoboozi eriva mu ggulu nga liŋŋamba nti kwandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu mukama waffe okutanula leero weewaawo bayogere omwoyo baleke bawumule mu kutegana kwabwe ayi kristo tuddiremu kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe bwakabaka bubujje byayagala bikolebwe mu nsi byebikolebwa mu ggulu twere emmere yaffe ya leero tusonyiwa okwonna kwaffe ngaffe bwetusonyiwa abatwonoona twetutwala mu kukemebwa naye twokole mu bubi amiina katonda ayiza byonna emyoyo gyabo abafiira wano mu mukama waffe gyoli baba balamu emyoyo gyabo abakkiriza bwegimala okuba mu gubugombire guno tubeera naawe nga gisanyuka twebaza nnyo kubanga oyagadde okulokola omulamu gwa mukwano Deus é glorificado, couple